vir jou en my 'n wêreld honger vir liefde ons verwaarlik opreg en hierdie oomblik 'n vonk ontstaan hier se bloed 'n vlam wat brand onverhoed 'n vuur onblusbaar in my dis die begin van 'n Jesus revolusie in my en jou in is er al keer. Dit is volbrengd, die liefdesrevolutie. Dit is gekomen is met een nieuwe dag. Voor mij, voor jou, voor elk keer. Precies is er al keer. river Eet my ontvang soos ek is En al my vuilheid Met die liefde bedek Dit waar ek staan Dat die my hart van klip met die vlees hart vervang Dat die my leer om te volg waar die lei Eet my van sonde bevry Hier vul die geest binnen my Dis die begin van die Jesus revolutie In my, in jou, in jou Jesus in elke en dit is volbring die liefdesrevolusie dit het gekom 'n splinter nuwe dag vir my vir jou vir elke dis Jesus in elke ek sal nie vrees nie ek het die gees van liefde krag en beheersing ek sal nie val nie Hier is die lamp van my voete, die licht op my pad Ek sal nie val nie Ek is tot alles in staat dier in my Die Jesus revolutie in my, in jou, in elkeen Dis Jesus in elkeen Dit is volbring, die liefdes revolutie Dit het gekoond vir my, vir jou, vir elkeen. Dis Jesus in elkeen. Nou is die tyd, die wereld in, dis ek en jy. Ons bring vir amal net Jesus en sy liefde tot sy eer. Hallo familie, Dis lekker om weer saam met julle te kuier. Ek wens ons kan alweer by mekaar wees want ons verlang verskriklik na julle en ek glo ons verlang na mekaar. Maar is ons nie bevoorreg om nog steeds deur hierdie digitale media saam met mekaar kan kuier vir oggend nie. So, voel welkom, jy is spesiaal vir ons jeug, kinders, julle moet asseblief nie uitmis op al hierdie geleenthede nie. Onthou ons senior jeug kom nog in virtuele groepe bymekaar. As jy nie ingeskakel is nie, onthou daai e-posadres nuus@moreletta.co.za dat jy kan inskakel. En vir julle kleintjies, vir julle revolusie kids, onthou elke sonoggend 9uur is daar vir julle 'n spesiale diens wat uitgesaai word op Revolusie MPG se YouTube kanaal. Ons wil baie dankie sê vir elke bydrae wat ons ontvang in terme van geld. Liewe familie, baie dankie dat ons ons werk kan voortsit waartoe die Here ons geroep het. En ons wil graag aanhou daarmee. So daarom op die skerm sal die Zapper kode nou verskyn waar jy kan bydra of die gemeente se rekeningnommer sodat jy kan gee soos wat die Here op jou hart lê. So terloops, baie dankie vir julle wat bygedra het tot die SOS fonds Ons kon hulle klomp goed in die gemeente met daardie geld doen. So luister nou saam met my na 'n getuienis van wat die Here gedoen het deur hierdie geld. Liewe gemeente, ons almal het 2020 afgeskop met die vooruitsigte van dankbaarheid teenoor ons God dat hy ons en ons families gespaar het vir nog 'n jaar, 'n nuwe dekade, 'n nuwe kans op hoop om hierdie jaar nie te begin en hierdie jaar jou jaar te maak nie. Ons het planne gehad, ons het vooruitsigte gehad, maar min het ons geweet dat ons lewens maar 2020 drasties tot 'n stilstand sou kom. Ons mag nie ons huise verlaat nie, ons kan nie werk om 'n inkomste te verdien nie, ons kinders mag nie skool toe gaan nie, ons is afgesny van ons geliefdes. Mamas is nou juffrouens, huiskoonmakers, bedryf 'n restaurant in hul eie kombuise. Pappas is nou rappie en netbal afrigters, moet soms ook 'n vloer of 'n bed was en hulle lê wakker in die aand van bekommernis oor hoe voorsien ek vir my gesin. In ons verlatenheid is God se teenwoordigheid so groot en tasbaar om ons. Hy verlaat ons nie vir 'n oomblik nie. Deur hom staan ons mekaar by. Ons reik uit na ons medemens. Ons help ons buurman, werkers, familie en vreemdes. In hierdie tyd leer God ons van stil wees, klein goedjies waardeer, omgee vir jou medemens en om baie tyd op ons knieë te spandeer. God gee ons hoop en krag. Hy verseker ons dat ons lewens weer na normaal gaan terugkeer, selfs beter as wat ons ooit kon droom. Wat ons wel kan sien in hierdie tyd is dat ons gemeente steeds hul harte oopmaak en uitreik na ander. Ek kan julle verseker waar ons vandag dalk wonder wat ons gaan doen om die dag verby te kry, is daar mense daar buite wat wonder waar kom hul volgende bord kos vanaand vandaan. vandaan. Dis my dankbaarheid dat ek met julle kan deel dat ons hierdie maand meer as 20 gesinne kon bystaan met kos en donasies om hul swaarkry te verlig. Deur heel gehoorsaamheid aan God verlig ons ons eie mense se nood in hierdie tyd. Mag elkeen van julle seën ontvang deur sy liefde en genade. Is dit nie wonderlik wat die Here deur sy gees in mense se lewens doen nie? Ons begin ver oggend met 'n nuwe reeks en ons wil graag hê jy moet hierdie pad saam met ons stap. En die reeks se naam is Elke baksteen tel. Jy het bakstene nodig om 'n muur te bou en so het ons boustene, geestelike boustene nodig om ons muur te bou en dit sterk en, en volledig te maak. En viroggend gaan jy een bousteen kry om jou in jou geestelike lewe te versterk. Bou saam met ons in hierdie volgende 5 weke wat uiteindelik uitloop op die dag van Pinkster, die Pinksterdag, by die uitstorting van die Heilige Gees. graag sê vir almal welkom by hierdie erediens <clears throat> met alles wat ons rondom ons aangaan met die koronavirus en alles is dit natuurlik nie moontlik om 'n gewone erediens te hê nie. So ons het dit uh, eh, opgeneem voor die tyd en ons vertrou dat hierdie geleentheid regtig vir jou tot seën sal wees. Uh stel jouself in sit rustig en probeer luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Kom ons bid. Here Jesus, U is vir ons goed en aan die goedheid is daar geen einde nie. En ons vra vir oggend dat U vir ons sal help dat ons U sal hoor wanneer U met ons praat. Dat die woord vir ons duidelik sal wees. Maak vir ons goed diep in ons gees wakker wat ons sal help op die pad vorentoe vra dit in Jesus naam. Amen. Een van die goed waarmee ons nogal baie sukkel en waarmee baie mense sukkel is biddeloosheid. Mense het ek agtergekom wil graag bid, maar hulle weet nie hoe om te bid nie en hulle weet nie wat om te bid nie. Maar daar's ook 'n deel wat daar in mense is <clears throat> wat wat hulle stop om te bid en ek wil bietjie meer fokus uh op hierdie gedeelte. Hoekom is dit dat mense nie bid nie? En hoe kan dit verander? Hoe kan ek by die punt kom waar ek sê maar ek wil bid? Dit gaan vir my maklik wees om te bid. Hoe kan ek dit verander? Dis baie interessant dat gebed begin nie by ons nie. Gebed begin by God. God nooi ons uit om te bid. Ek wil begin met 'n skrifgedeelte. <clears throat> Die eerste vers in die Bybel wat sê: "In die begin het God." En dan wil ek net sê, "In die begin God." In die begin was God daar. In die begin was God daar. Daar word baie <laughs> gemaak vandag om te sê die wetenskap bewys daar is nie 'n God nie. Dis natuurlik absoluut nonsens. Die wetenskap kan nie bewys dat daar nie 'n God is nie. Die wetenskap kan vir jou 'n klomp goed sê, maar hy kan niks bewys of daar God is of daar nie God is nie. Die skrif sê Die skrif sê in die begin was God. In die begin God. Nou hierdie hierdie paar woorde is ongelooflik belangrik vir gebed. Met ander woorde, as ons begin bid, dan bid ons tot die een wat alles begin het waar alles ontstaan het. Die een wat alles weet. Die een wat ons aan mekaar gewewe het in die moederskoot. Dis nie asof hy nie weet wie ons is nie. God weet wie ons is. Hy het ons gemaak. Hy verstaan ons. <clears throat> En as ons kom by Genesis hoofstuk 3, dan lees ons in Genesis hoofstuk 3 dat Adam en Eva het in die tuin ge, hulle was in die tuin van Eden gewees. En dan hoor hulle God in die aandwind kom. Wat het God kom doen? God wou met hulle kom praat het. God wou met hulle kom praat het. En dis tog wat gebed is. Dis wanneer ons met God praat of laat ek sê dis wanneer God met ons praat en ons met God praat. Wanneer God met ons praat en ons luister en wanneer ons met God praat en hy luister. Dit is gebed. En dan staan daar, God het in die aandwind het gekom en in die tuin gewandel. Wat wou God kom doen? <clears throat> Hy wou met mense kom praat het. Hy het gekom om vir Adam en Eva te sê, ek wil praat met julle. En so lees ons dit deur die hele skrif dat God elke keer oor en oor in die Ou Testament en in die Nuwe Testament kom God en sê, ek wil met julle praat. Ek wil hê julle moet hoor wat ek sê. Ek het ek het dinge wat ek op my hart het wat ek wil hê julle moet weet, wat julle moet verstaan. <clears throat> hoe kry ons mense by die punt of hoe kom ek? Kom ons sê dit liewer so, kom ek maak dit 'n bietjie meer persoonlik. Hoe kom ek persoonlik by die punt uit waar ek sal bid? Waar ek 'n behoefte het om te bid? Die heel eerste ding, ek wil graag vier dinge noem. Die eerste ding wat ek wil noem is ons moet weet wie God is. As mense nie weet wie God is nie, sal hulle nie bid nie. Hulle moet God ken. Hulle moet verstaan wie hy is. En waar leer ons God ken? <clears throat> ons leer God ken uit die boek uit. Die boek wat hy geskryf het. En kan ek tog sê kom ons vat maar die boek van Genesis 1 af en lees hom tot Openbaring 22, die laaste vers en sê vir mekaar dis die boek wat God vir ons gegee het. Ek sien meer en meer mense wat die hoofstukke in die begin van die Bybel af wegvat. Eers was dit Genesis 1 tot 11 en nou is hulle al weg van Genesis 12 tot ek weet nie watter hoofstuk nie. En met die tyd tot soos die buiteblaai oor. Die mense wat leef vanuit die gesag van hierdie boek is mense wat gefestig is, wat 'n geankerde pad loop. Wat moet ons weet van God. Ons moet God se woord ken. Uit die woord uit openbaar hy homself. Die diepste studie wat 'n mens kan maak, is 'n studie van God self. Daar's geen groter studie as 'n studie van God nie. Glo my as ek dit vir jou sê. Lees van die begin, vat jou Bybel in Genesis 1 en as jy wil, gaan vee, vat 'n pen of 'n potloop en gaan onderstreep elke plek waar jy die naam God kry of Heilige Gees of hier Jesus of ver verwysing na God. En dan merk jy daar langsaan want daar gaan altyd 'n werkwoord daarmee gesaam. God het God was. En dan merk jy dit. En soos wat jy dit merk, sal jy mettertyd agterkom wie God is. Jy sal God begin verstaan soos wat hy hom in die skrif openbaar. Kan ek sê jy gaan nooit God ten volle verstaan nie. Dit is onmoontlik. God is nie ten volle verstaanbaar nie. Maar as ons die skrif lees, openbaar God genoeg van hom sodat ons sinvol kan lewe. Sodat ons met waardigheid en menswaardigheid kan lewe. Sodat die lewe sin kan maak. Dit is hierdie ding oor die lewe wat sin maak. Wat is die sin van die lewe? Wat is die doel van my lewe? Waarom is ek hier? Is dit een van die heel grootste vrae wat die mensdom vandag het. Gaan lees die boeke, gaan sit met mense en hulle sal vir jou vertel van die sinneloosheid van hulle lewe. <clears throat> Wanneer ek hier begin lees en ek verstaan wie God is en wat God van homself sê en wat God wil sê van my en my verhouding met hom dan begin daar skielik perspektief kom. Dan besef ek daar's iemand wat my liefgehad het voordat ek kon lief hê. Ek was eendag een by 'n by 'n plek eh, waar ek net gekom het in 'n situasie waar alles vir my net sinneloos geword het. En ek het net gesê ek weet nie meer ek weet nie meer nie. En toe lees ek 'n sin in 'n boek wat sê jy moet verstaan dat God jou eerste lief gehad het. Voordat jy lief gehad het, you must understand that you have been loved before you loved. Jy moet verstaan dat jy liefgehê is en <laughs> hoe liefgehê was voordat jy lief gehad het. En dit het op 'n manier het dit my skielik net totaal en al vrygemaak. Vrygemaak van van al hierdie goeters omdat ek weet as God my liefhet, dan het God mos 'n plan en 'n doel vir my lewe dan hoef ek mos nie weg te hardloop daarvoor nie. En as ek dan die skrif lees en ek begin lees wat God vir my sê, dan verander iets. Dan verander dit. Die oomblik as ek verstaan wat God vir my sê, vir my persoonlik sê, en die eerste ding wat God wil hê ons moet verstaan is wie hy is, want die oomblik as ons dit het, dan verstaan ons al die ander goed. Dan begin verstaan ek myself en dan begin verstaan ek die wêreld rondom my. Mense maak 'n fout deur hulle Bybels te lees en net die beloftes in die skrifte gaan onderstreep. Dis 'n fout. Gaan onderstreep die beloftes by al mens. Maar gaan lees wie God is. Gaan lees wie God is. Want van die beloftes kan jy dalk aan die twyfel raak. Maar as jy verstaan wie God is, dan word die beloftes 'n realiteit. Dan weet jy die beloftes hang van die word gekoppel aan die karakter van God. Dan kan ek die beloftes glo. Dan is dit amper dat al ken ek nie al die beloftes nie, omdat ek weet wie God is, twyfel ek nie. Twyfel ek nie dat hy sal sorg nie. Twyfel ek nie aan alles wat ek ken nie, die dinge wat ek nie van weet nie. Dis dit wat ons moet verstaan. <clears throat> Ek wil 'n vraag vir jou vra. Weet jy wie God is? Moenie wegkyk nie. <laughs> Moenie 'n slukkie koffie vat nie. Weet jy wie God is? Dit is ongelooflik belangrik dat jy hierdie vraag vir jouself sal antwoord weet ek wie God is. Dit is belangrik. <clears throat> Die tweede ding wat ek sal wou sê is is wat ons moet verstaan is mense sal bid as hulle in 'n verhouding met die Here Jesus staan. Wanneer ek nie 'n verhouding met God het nie, maar dat ek dit dan duideliker stel, wanneer ek nie 'n verhouding met die Here Jesus het nie, is daar niks wat sin maak nie en is daar niks wat my na God toe sal trek nie. Ek moet 'n persoonlike verhouding met Jesus hê. En nou wil ek die vraag vra: Het jy 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus? Dis maklik om te sê ja, nee, ek het 'n verhouding met die Here. Nee, nee, nee. Kom ons stop net vir 'n oomblik. Kan ek weer vra: Het jy Het jy 'n intieme persoonlike verhouding met die Here Jesus? wat so duidelik is dat mense rondom jou dit ook kan sien en kan verstaan. Dat jou gesin dit ook kan verstaan. Die gesin is die moeilikste plek om 'n Christen te wees. Maar as jou lewe saam met die Here Jesus so nou dat hulle dit ook weet. <clears throat> Kan ek vra in ander woorde is jy gered? Is jy wedergebore? Die enigste manier om in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus te kom is om wedergebore te wees, om jou te bekeer tot God, om tot redding te kom. En daar's mense wat weghardloop van hierdie vraag. Hulle sê ag man, ek is hoeveel jare in die kerk. Ek is 'n ouderling en 'n diaken en ek is op die ek is 'n herder in my gemeente en ek is 'n omgeegroepleier en ek lees my Bybel. Nee nee nee nee. <clears throat> Dis nie die vraag wat ek vra nie. Ek vra het jy 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus. In Romeine in Openbaring 3 vers 20 sê die Here Jesus Jesus sê ek staan by die deur en ek klop. As jy die deur oopmaak, sal ek inkom na jou toe en met jou 'n feesmaal hou. <clears throat> en dit is wanneer die Here Jesus inkom en saam met my die feesmaal hou dat hierdie persoonlike verhouding ontwikkel. Dis daar waar ek die deur oopmaak vir die Here Jesus kom en hy my sonde afwas en waar hy my 'n nuwe mens maak. Dan wederbaar hy my, dan gee hy vir my 'n nuwe natuur. <clears throat> Dan kom dit, dan kom ek by 'n plek waar ek 'n verlang na die Here Jesus het, na die mate wat ek kom uit die skrif leer ken en wat hy begin om homself te openbaar. En waar openbaar hy homself? Hy openbaar homself in die skrif. Dis waar die Here Jesus hom self openbaar. Nie net uit geestelike gesprekke met ander mense nie. Ek weet nie hoe sterk dit moet beklemtoon om te sê vriend, gaan lees die Bybel. Daar's verskillende Bybelleesprogramme. <clears throat> Maar jy kan doodgewoon begin om elke oggend of elke dag een hoofstuk in Genesis te lees een hoofstuk uit die Psalms te begin lees tot aan die einde en een hoofstuk uit Matteus te lees. Op hierdie manier sal jy die Bybel in 'n jaar deurlees. Maar jy kan meer ook doen as dit. Maar dan sal jy begin kontak maak met God en God sal in jou lewe inspreek. Kan ek vra aan wie behoort jou lewe? <clears throat> aan wie behoort hy? Aan wie behoort dit? Behoort dit aan jou drange? Behoort dit aan jou begeertes? Aan jou ambisies? Aan wie of aan wat behoort jou lewe? Aan jou leerstellings, aan jou dogmatiese voorkeure? Of behoort jou lewe aan die Here Jesus? Voordat hierdie ding nie gebeur dat jy wedergebore is nie sal jy nie behoefte hê om te bid nie. Jy sal altyd worstel met dit. Wanneer ek 'n verhouding met iemand het, 'n persoonlike, diep en persoonlike verhouding het, wil ek altyd graag met daai persoon praat. Ek wil by hom wees. Ek wil by haar wees. Ek wil gesels. Daar moet kommunikasie wees. Ek wil my hart deel met hierdie persoon. <clears throat> Die derde ding wat ek graag wil sê is mense sal bid wanneer hulle God as Vader ken. Mense sal bid as hulle God as Vader ken. Dit is my siens een van die heel grootste redes waarom mense nie bid nie. Hulle hulle weet daar's 'n God. Hulle het gehoor van die Here Jesus. Hulle ken stukke uit die Bybel uit. Maar daar's die hele tyd is daar 'n weerstand, is daar 'n verhindering asof hulle die Bybel lees, maar hulle verstaan God nie. Hulle hulle kom nie tot by intimiteit nie. God is net hierdie veraf God wat in die hemel sit en hulle verstaan hom nie. Hulle verstaan hom nie. Tot die Here totdat die Vader gekom het in die Nuwe Testament en die Here Jesus hom aan ons kom openbaar het as onsse Vader wat in die hemel is. Toe die disippels na hom toe gekom het in Lukas hoofstuk 11, toe sê hulle maar: "Here, leer ons bid." Want u doen iets hier. Is die enigste vraag wat hulle ooit gevra het dat hy hulle iets met spesifieke ding moet leer en hulle het gesê: "Leer ons bid." Want hulle het iets in sy lewe gesien. Nou in die ou Joodse tradisie het was daar 18 tipe gebede wat jy elke dag moes bid. 'n Definitiewe ding. En dit dit was oor alles in jou lewe. En nie kom die Here Jesus en hy sê wanneer jy wil bid, bid die volgende. Onse Vader. Ons Vader. Of soos Lukas net sê, Vader wat in die hemel is. Daar's 'n Vader. Daar's 'n Vader wat vir jou sorg. Die vaderskap probleem op die oomblik is die grootste krisis waarskynlik wat mense in geheel in die wêreld het ek dink nie daar's iets groter. Ek het iemand se boek gelees waar hy gesê het as hy moet een preek hê wat sy laaste preek is, dan sou dit oor vaderskap gaan. Dan sou hy dan sou hy preek oor vaderskap en nie oor iets anders nie. As 'n mens gaan kyk na mense wat in die tronke sit, dan is 90 tot 95% van mense wat in tronke sit, het 'n probleem met 'n verhouding met hulle Vader. As jy gaan kyk na mense wat in beradingskantore inkom en kom praat en 'n behoefte het om te sê, "Laat ek praat. Ek wil met jou iets deel, ek sukkel." Dan erns praat hulle oor hulle Vaderverhouding. Ek het een keer in die gemeente gesit uh in 'n gemeente gesit en hier sit 'n jong man naby net langs my en doen die Dirkie van der Spy het gepreek en hy sê wil jy nie net na die persoon langs jou toe draai en net eh, saam met hom bid nie julle twee bid net saam en toe ek so draai en ek sien die eh, die man hier langs my sit hy moet so 2021 gewees het toe vra ek vir hom toe sê ek vir hom en dit kom oor en oor na my toe en ek vra vir hom hoe is jou verhouding met jou pa hoe is jou verhouding met jou pa en hy begin huil. En ek sê vertel vir my. En hy sê toe ek 14 was, het ek weggeloop uit die huis uit. Want ek en my pa het nie reg gekom nie. En weet jy, dis nou 5, 6 jaar later en ek het verlede week teruggekom om met my pa te versoen. Maar my pa is in hierdie laaste paar dae sy oorlede. Hy sê hy twee weke terug gekom en hy sê sy pa en hy en dis omtrent 'n week gelede wat sy pa toe dood is. En hy sê my grootste krisis is dat ek nie weet of my pa my liefgehad het nie. En ek het vir hom gesê, weet jy, ek weet nie hoekom ek hierdie vraag vir jou gevra het nie. Maar ek het tog 'n duidelike ervaring net om vir jou te sê jou pa was lief vir jou gewees. En toe hy lê eers. En hy vra sit regtig so. Ek sê ja. Ek glo so. Dis hoekom ons by mekaar gesit het vanaand dat jy dit kan hanteer. Dat ons daaroor kan praat. En tweedens weet dat jy 'n Vader in die hemel het wat nou vir jou lief is. Daar's 'n Vader in die hemel. Weet ook nou. Weet ook nou. Jy het 'n Vader wat in die hemel is wat vir jou lief is. Ek dink ek kan nie mooi onthou nie. Ek dink ek was 49 of in die 50. Toe ek eendag met hierdie ding geworstel en ek het lank vir jare daarmee geworstel en gesê my pa het nooit een keer vir my gesê my kind ek is lief vir jou nie nie een keer nie en ek het afgevlieg Kaap toe en ek het 'n stoel gevat en voor my pa gaan sit en ek het vir hom gesê pa vandag moet jy vir my sê of jy my liefhet in my hele lewe het ek nooit eendag gehoor dat jy dit vir my sê nie en het in jou geraak en het opgestaan en het my kom vashou en het gesê my kind ek is vir jou baie lief maar ek het paas gesien wat vir hulle kinders sê hulle is lief vir hom vir hulle maar nooit liefde gedoen nie. Ek het vir myself gesê ek gaan liefde doen daai wat met my kinders sien, sê ek pa maar ek het nodig dat jy dit vir my sê. En daardie het dit vir my gesê en ek het onmiddellik vrede gehad en ek kon huis toe kom. Erns moet 'n mens weet my pa het my lief. Dis asof as ons nie hierdie diep verhouding met God in hierdie dieper verhouding met God ingaan waar God my Vader word nie dan is dit asof ons asof ons nie kan bid nie gebid bed bly weg want ek kan nie tot 'n gevaar God bly nie bly bid nie God moenie net daar ver wees nie God is 'n God wat 'n Vader is wat die deur vir my oopmaak en hy nooi my in in sy huis in en ek word deel van 'n huisgesin. Ek word deel van 'n familie. Jesus as hy in Lukas uh, as Jesus in Johannes 17 praat, dan hou hy aanhoudend dan sê hy Vader, Vader, Vader. As hy sy as hy God aanspreek, dan spreek hy God as sy Vader aan. En dit is wat hy ons kom leer het dat ons 'n Vader in die hemel het. En dit is vanuit hierdie intimiteit van 'n Vader wat Ek kan praat. As ek 'n verhouding het met my pa, dan gaan ek met enige ding na hom toe. Dan praat hy met my, dan leer hy my. Dan versorg hy my. En dit is wat 'n aardse vader is. Ek kom by mense dan sê hulle vir my, "Weet jy, ek kan nie vir jou sê watter invloed my pa op my gehad het nie." Die wonderlikste was as my as my pa vir ons die biltongsnyer gevat het en biltong gesny het in die aand. Wat ook al gebeur het, maar net hierdie verhouding. En almal van hulle dink hulle pa is die slimste, die beste, die sterkste wat daar was. My kleindogter het so 'n week gelede toe stap ouma saam met haar en hulle stap winkel toe Nou is hulle Engels. Sy is Engels. Nou ek praat nie met my kleinkinders Engelsie want ek gaan hulle verkeerd leer want ek kan nie Engels praat nie. En sy sê, "You know, Uma, my dad is very clever." Dit is wat met 'n kind gebeur. As daai kind 'n verhouding het, dan kan die pa omtrent enige iets doen. Maar as hulle hierdie versorging ervaar, dan gebeur daar iets in hierdie verhouding. Kan ek vra? Kan ek vir jou vra? Het jy 'n persoonlike verhouding met God die Vader? Ek wil hê jy moet hierdie hierdie emosie wat nou in jou opkom vir my nie. Ek wil nie jy moet hierdie emosie nou dooddruk nie. Ek wil hê jy moet vir jouself vra: Het ek 'n verhouding met my Pa? En tweedens het ek 'n verhouding met God die Vader. Jy moet hierdie twee vrae vir jou antwoord. Party mense loop met bitterheid in hulle harte teenoor hulle paas rond. En hulle paas het goed gedoen wat verkeerd is, maar jy moet by 'n punt kom waar jy jou pa kan vergewe en by hom gaan sit en vrede maak met hom. Waar jy dit uit jou hart uitkry En dan tweedens moet jy gaan verstaan en leer wat die skrif sê oor die feit dat God jou Vader is. As Paulus skryf, dan skryf hy in die begin van elke elke omtrent elkeen van sy boeke dan skryf hy Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus ehm uh, van ons Here Jesus Christus. Hy sê die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hy hou aan om te praat oor die Vader. Die Vader is primêr belangrik in hierdie hele proses. En die oomblik as ek 'n Vader het, die oomblik as ek verstaan dat God my Vader is, dan breek daar iets oop in my. Dan kom daar vrede, dan kom daar intimiteit, dan wil ek met hom praat. Maar daar's 'n vierde rede. As ek dit in plek kry, dan sal ek wil bid. En dit is wanneer mense antwoorde op hulle eie gebede sien. Nie antwoorde op ander ouens se gebede nie. Antwoorde op hulle gebede. Ek kry so dikwels dat mense na my toe kom. Kinders, mans, vrouens, ou mense, jong mense en sê: "Ag Dominee, sal jy nie net asseblief vir my bid nie? Jy is so 'n kragtige bidder." En sê en sê ek nie ek sal nie. En sê en sê hulle: "Wat het jy gesê?" En sê ek: "Ek gaan nie vir jou bid nie." En sê, maar jy's 'n dominee. Dan sê ek, ja, ek gaan nie vir jou bid nie. Dan sê ek, ek sal vir jou bid as jy eers gebid het. So jy gaan bid. Ja, maar dominee, jy bid so mooi. Ek sê nee, ek kan nie mooi bid nie. Bid jy en as jy klaar gebid het, sal ek ook bid. En dan sê hulle, ek weet nie wat om te bid nie. Dan sê ek, nee, maar kom ons kom ek bid vooruit en dan bid jy agter my aan. Party ouens bid. En as hulle klaar gebid het, dan bid ek saam met hulle. Wanneer God hulle antwoord, wat gaan hulle sê? Hulle gaan sê, jy weet daai dag was ek by die kerk gewees en ek het vir die Here gevra en God het my gehoor. Dan het hulle lankal van die dominee vergeet en dis wat ek wil hê. Dat hulle kan sien God het hulle gehoor. God het hulle gehoor. So dis belangrik dat mense by 'n punt kom om te verstaan my God het my gehoor Hierdie God wat God is, wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het. Hierdie God wat my in Jesus naam toe getrek het en hom en my sy kind gemaak het. Hierdie God wat sê hy is my Vader. As ek tot hom bid, dan antwoord hy. Kan ek vra vir 'n baie eenvoudige ding wat jy kan doen? Kry vir jou boek 'n notaboek, baie eenvoudige ding. En dan vat jy en jy maak hom ook reg aan die begin. En het ek nou te veel geskryf al. Kom ons maak maar skoon bladsye. En aan die een kant skryf jy jou gebedsversoek en die datum. En aan die ander kant, wanneer die antwoord kom, dan skryf jy die antwoord en die datum. Maar elkeen van jou gebedsversoeke skryf jy in. Maar doen dit saam met jou gesin. As daar 'n krisis in jou gesin is of iets wat nie net 'n krisis nie, enigiets wat jy vir God wil vra, dan gaan julle in die aand rondom die tafel. Willem, wat is jou probleem? Johan, wat is jou probleem? Santjie, is daar iets wat ons vir die Here moet vra? Vrou, is daar iets wat jy wil vra? En skryf dit in. Skryf dit neer. En bly bid daarvoor en kom telkens terug daaroor en jy sal sien binnekort sal jy sien hoe God antwoorde gee. En jy skryf die datum en en en die en die antwoord. En as jy na 3 maande teruggaan, sal jy verstom wees sal jy verstom wees om die antwoorde te sien. En dit maak dat mense nie ophou bid nie. Moenie dat ander vir jou bid nie. Moenie vinnig gaan na jou vriende of vriendinne en sê, "O, oh, julle moet asseblief nou vir my bid nie." Ja, dis reg. Dis reg. Maar maak jy tyd om direk met God te praat. Kan ek weer vra, soos ek by elkeen van die punte gevra het, sien jy antwoorde op jou gebede. sien jy hulle? Weet jy van hulle? Ek kan met 100% sekerheid vir jou sê, as jy al in jou lewe gebid het en jy kyk terug, dan was daar antwoorde op gebede, al kan jy hulle nie onthou nie. Al kan jy nie onthou daarvan nie. Dan was daar antwoorde op gebede. Hou vas daaraan. Maar wat ek met hierdie boek voorstel is, hou vir jou rekord van wat God gedoen het. Dit sal jou versterk, dit sal jou bemoedig, dit sal jou laat onthou wat jy vir God gevra het sodat jy weer en weer dit vir die Here kan vra. Kan ek weer vra? Kry jy antwoorde op jou gebede? Jy weet, daar's een soort gebed, een definitiewe gebed wat God nooit antwoord nie. Nooit. En dis die gebede wat ons nie bid nie. Jy kan 'n klomp goed wens. Jy kan sê ek hoop God doen dit. Mense kry baie keer mense wat sê, jy weet die situasie is nou so desperaat. Al wat nou nog oorbly is om te bid. <laughs> Hoekom jy van in die begin gebid nie? Dan het jy na die magtigste kragbron toe gegaan en gesê, Here, help ons. En dan sê hy vir jou, wat is die ander goed wat gedoen moet word? Maar wat ons gedoen het, ons het die proses omgekeer. Ons doen al die ander goed en as daar niks meer werk nie volgens ons, dan sê ons, nou moet die Here ons help. Maar dan is ons geloof so weg weg weg dat ons nie eers bid nie. Ons sê nou al wat oorbly is nou om te bid, maar dan bid ons anyway nie. Gaan van die begin af as jy iets nodig het of as daar 'n krisis is en vra die Here. Ek wil afsluit met twee skrifgedeeltes. En dit is om te sê volhard in die gebed. Die eerste ene is waar Jakob <clears throat> by die Jabok rivier was. En daar in die nag 'n man na hom toe gekom het en ehm uh, met hom begin worstel het in in sy stryd wat hy gehad het rondom Esau en dat Esau hom gaan doodmaak ensovoorts. En daar kom 'n man wat met hom gestoei het. Nou as 'n mooi mens gaan kyk in die skrif, dan word hierdie man genoem 'n man, 'n God en 'n engel. En die enigste persoon van wie ons dit kan sê in die skrif is van die Here Jesus. So dit was waarskynlik die Here Jesus wat met met met hom kom worstel het. Tot met dagbreek toe. En toe sê hierdie man vir hom: "Die die dag breek, ek moet nou gaan." En Jakob het hom vasgegryp. Nou ek weet nie, ek het 'n kamermaat gehad en ons het baie keer bietjie gestoei daar buitekant op die gras, want hy was 'n redelike professionele stoeier gewees. En my krag was na 2 minute weg. Ek weet nie of julle weet hoe as 'n mens met iemand stoei, die absolute intensiteit nie, maar hier het Jakob vir 'n hele nag lank geworstel, gestoei met hierdie man. En dan sê hy nog aan die einde en ek dink Horton sonder dat die woorde oordentlik kan uitkom, het hy gesê ek kan nie laat gaan. Ek kan jou nie laat gaan voordat jy my sien nie. En hy het gesê wat is jou naam en het gesê my naam is Jakob wat beteken ek is 'n bedrieër. Ek is agterbaks. En hierdie man het vir hom gesê van vandag af word jou naam Israel, prins van God, omdat jy met God geworstel het, sê die skrif en die oorwinning behaal. Wees gerus Genesis 32 vanaf vers 22 tot 32. Maar daar's 'n ander skrifgedeelte waarna ek ook wil verwys en dit is in Eksodus 32 waar die volk sonde gedoen het waar hulle die kalf ehm um, gebou het en en waar God net gekom het en net gesê het met die volk het sonde gedoen. Ek gaan hierdie volk uitwis. Ek gaan die volk uitwis. Maar ek sal vir jou Moses vat en jou die persoon maak waardeur ek wil werk. En Moses het by die Here op sy aangesig gelê vir 40 dae en geworstel met God. En as ons kyk in, in Eksodus hoofstuk 32 eh, vers 10 het die Here gesê moenie my probeer keer nie. En as jy mooi gaan kyk, dan is daar eintlik 'n dubbel negatief. Wat die Here gesê het moenie my probeer keer nie. Maar as jy in die uh, in Hebreëus gaan lees, dan is daar 'n dubbel negatief wat God gesê het nee en nee. Dis klaar, ek gaan nie. En dan is daar 'n interessante woord in die volgende vers, dis vers 10 gewees. In vers 11 staan daar: Maar Moses het by die Here sy God gepleit. Hy het nie net by die Here God gepleit nie. Hy het by die Here sy God gepleit. Hier is iets van 'n persoonlike verhouding. Iewers lees ons in hierdie in die eerste 5 boeke dat Moses God van aangesig tot aangesig met hom 'n verhouding gehad het. Dis hoekom Moses kon sê hy het tot sy God gebid. Hy het by die Here sy God gepleit. Maar hy het aangehou en aangehou vir 40 dae tot God later gesê het: "Is reg. Ek sal vergewe. Ek sal julle ek sal nie die volk vernietig nie." As jy begin bid, en dit is wat ek wou sê. Wanneer jy begin bid, moenie nadat jy twee keer gebid het ophou bid nie. Volhard in die gebed. God antwoord gebed. Matteus 6, Matteus 7 vers 7 en 8 sê: Bid en ek sal vir jou gee. Maar as jy kan kyk na wat die Grieks sê, dan staan daar letterlik: Hou aan met bid en ek sal aanhou om vir jou te gee. Soms mag dit 'n bietjie langer wees as wat jy gedink het. Dit dit mag wees dat dit 5 jaar vat vir vir 'n gebed om geantwoord te kom. Ek weet van iemand wat vir 300 jaar terug het 'n gebed gebid en 300 wat 'n gebed gebid het en hierdie gebed het eers 300 jaar later in vervulling gegaan. Abraham het gebid vir Sodom en Gomorra en God het Sodom en Gomorra verwoes. Nou wil ek vra, het God Abraham se gebed gehoor, ja of nee? Dis 'n goeie vraag, nee. Uit Abraham se gebed is Lot en sy twee dogters gered. En uit hulle nageslag is Rut die Moabiet in Jesus se geslagslyn opgeneem. En dis 2000 jaar later. Abraham se gebed het 2000 jaar gevat vir 'n antwoord. Dis God. God het nie vergeet van Abraham se gebed nie. Hy het onthou onthou van Abraham se gebed moet nooit dink moet nooit verstaan dat God ooit enige van jou gebeure kan vergeet nie. Daarvoor is jy te belangrik want hy het jou gemaak en hy het hom aan jou toevertrou. Hy het gesê jy's 'n mens, maar ek gee my ek gee jou my woord dat ek vir jou sal sorg. Moenie twyfel nie. Kom ons bid saam. Vader in die hemel. Here Jesus Christus, Gees van God, leer ons om te bid. Help ons om hierdie goed in ons harte bymekaar te maak wat ons vanoggend gehoor het. Help ons om te verstaan wat dit is wat U vir ons sê. Help ons Here om dit te gaan oordra aan ander mense vir hulle te vertel daarvan. Vertel van die antwoorde op gebede. Dat ons by U sal wag en bid en wag totdat U ons antwoord sonder om moedeloos te word. In Jesus naam. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek spreek graag geseën oor jou uitdawing in jou in jou huis is of waar jy ook al vandag mag wees. En mag die Here by jou wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Gees sy almagtige krag by jou wees en jou gebede beantwoord. Amen.